Herkese merhaba, ben Ali Bakan. Gün geçmiyor ki günümüzdeki sosyal problemlere bir yenisi daha eklenmesin. Fırsat eşitsizliği, iklim değişikliği ve buna benzer daha birçok konu. Tabi bu sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışan, elini taşın altına koyan pek çok dernek mevcut. Onlardan birisi de benim de üyesi olduğum Değiştiren Adımlar Derneği. Sizlere Değiştiren Adımlar Derneği'nden kısaca bahsetmek istiyorum. Değiştiren Adımlar Derneği'nin serüveni her ne kadar 2018 yılında başlanıldığı düşünülse de aslında bu serüven 5 kadının 2012 yılında ilk defa bir araya geldiği ve dünyadaki farklı sıkıntılara değinmeyi amaçladıkları bir sosyal sorumluluk projesiyle başladı. Adı da bugün Değiştiren Adımlar Derneği'nin bir alt programı olan Renkli Kampüs'tü. 2012'den 2015'e süren bir hazırlık sürecinden sonra ilk başta İstanbul'da başlayan bu serüvenin hedefi tüm dünyayı etkisi altına alacak bir projeyi insanlara tanıtmaktı. Bu bağlamda yapılan hazırlıklardan sonra ilk defa 21 Şubat 2015 tarihinde 17 üniversiteden 33 katılımcı ile beraber ilk projelerini gerçekleştirdiler. Dünyayı değiştirmek için dünyanı değiştir sloganıyla yola çıktılar. Amaçları engelli ve engelsiz bireylerin beraber çalıştıkları, fırsat eşitliğini hedef edinen, farklı düşünmeyi destekleyen, gençleri sivil toplumda aktifleşme konusunda motive eden bir liderlik programı oluşturmaktı. 5 kişiyle yola çıkan Değiştiren Adımlar Derneği, şimdi 80 dernek üyesi, 65'ten fazla gönüllüsü ve bize dışarıdan destek veren 100 mentörümüzle beraber, değiştirecek adımlarla beraber hedefimize doğru ilerliyoruz. Günümüzde Değiştiren Adımlar Derneği, çeşitliliğin kabul gördüğü, yenilikçi, bağımsız, özgün, değişimin temsilcisi olan, kendi kaynaklarını yaratan, gelişen ve birlik içinde olan bir yaşam kültürü oluşturmaktır.